emu eh, ventura negosiya eh, eh, bunagana banze kunegosiya aravuga ati mfashe goma mfashe goma twanegosiye ariko mu mama wakifata yicaye mu ntebe nk'iya purasitike sha ati ndahamagara imiryango mpuzamahanga kugira ngo ipushinge habeho habe harusha habeho mm. ibiganiro ni ukuriya mama akorana na efuperi buriya imana muri buri rugamba ifite igiciri inyuma ariko nta munsi n'umwe izigera ijya inyuma y'abajenosideri uwiteka nzi ntiyakora ibyo rero Eh, niyo mpamvu ubona u rwanda rudashobora gukora ikosa ryo kurwana geri konvasiyoneri na kongo mu gihe u rwanda abantu twakungiye kongo eh, ntabwo twarengeje icyenda karindwi bataratugarura imyaka itatu abandi bo barashaka ko abantu baba impunzi mu gihe kirenze imyaka mirongo itatu ese abo bantu bavuga ngo karabaye batubwiye ati karaba mu mezi arindwi niko imbwiye tukamurindisha ijisho ayarindwi yarenga katabaye tukabashyiraho caji y'icyaha cy'ubuterorisi kuko bari gutera ubwoba abaturage yes reka ngusubize kandi nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose aziya australia uburayi ndetse n'ahandi hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza burya ushobora kuba wakirirwa urira ariko ejo impundu zikavuga uyu munsi kuri kamera zacu murabona turi kumwe na aposo ni umwe mu bagabo bavuze ko abakozi b'imana ba mbere ari abanyapolitiki iryo jambo buri gihe cyose iyo mubonye nicyo kintu cya mbere mpita nibuka ko umukozi w'imana ari we eh, umunyapolitike niwe mukozi w'imana nyawe abantu benshi ntabwo bahuza n'ibyo ngibyo mu by'ukuri abantu benshi bavuga yuko ngo ibya kayizari ngo biha kayizari ngo n'ibya yesu ukabiha kayizari ukabiha yesu wowe ibyo bintu bihuza gute ko umunyapolitike ari we mukozi w'imana wa nyawe ntabwo nkeneye kubihuza kubera ko sinjye wabivuze ni paul wabivuze eh, paul yaravuze ngo umutware ntatwarira inkota ubusa ngo yashyiriweho kugira ngo ahane ibigande eh, hari abatwaye inkota y'amategeko hari abatwaye inkota ya politiki nyine hari abatwaye inkota y'ubutekinisiye mu maminisiteri atandukanye eh, yaravuze gusa donko leta nka leta iryo jambo umutwaro ushatse warisimbuza politicians or the government the administration hasi aravuga ngo ni umukozi w'imana umutware utwaye inkota ni umukozi w'imana ngo washyiriweho kuguhesha ibyiza ubwo rero nimba abandi bakozi b'imana bakorera muri sharabaganda barashyiriwe wenda guhesha ibyiza gake cyangwa se ibibi ariko wumve ko nimba yashyiriweho kuduhesha ibyiza ngenda avuga ngo ni rwo rwego rwo hejuru rwo gukorera imana politiki kandi politiki igiyemo abantu buzuye umwuka wera babihamagariwe ndahamya neza yuko hari byinshi byajya mu murongo kandi byagenda neza um, twongere tuvuge iki ngiki nimba umuntu asengera imodoka iyi modoka ntiyabaho hatariho umukanishi uyikora ariko twemere yuko na zino nganda n'amakampani atabaho hatariho politiki niyo mpamvu usanga nk'abazungu bazi ko sosiyete nini mu gihugu ziba zishamikiye kuri leta cyangwa se zifite imikoranire na leta ndetse izo leta izo sosiyete zitangira no kujya zikora ibikorwa zumvikanyeho na leta totari ishobora gukora kudeta mu gihugu ikaba ikarangira kandi ari sosiyete twemere ko rero nimba eh, totari yabikora na sosiyete ikora amamodoka so urumva ko ari ibintu byegeranye rero nkavuga ngo nimba usengera imodoka biravuze ngo umuntu uhanuza agahanura iyo modoka nimba uhanuye imodoka ari umukozi w'imana na wa undi ikora mu ruganda ni umukozi w'imana n'uruyobora nawe ni umukozi w'imana na wa munyapolitiki watumye iyo sosiyete nyine igira ah, iyo ekosisiteme ikoreramo nawe ni umukozi w'imana ikiba gisigaye ahubwo ni ukuba bo ubwabo abanyapolitike bakimenya nk'abakozi b'imana ariko bagiye ukunda kumva egisegisensi yakundaga kuba ari kumwe n'abayobozi eh, b'akagari kubera ko wenda ntiyabibwira abo ku rwego rwa minisiteri <laughs> ati nimba mu kagari uyoboye harimo umuntu urwaye amavunja tubwo iyo mana nimuyigera imbere muzayibwira ngo iki eh, byanga bikunda rero eh, njye nemera yuko politike ari umuhamagaro ari umurimo w'imana ahubwo kutabimenya nicyo kibazo kandi si na politiki gusa n'umwarimu iyo ari kwigisha ntiyumve ko ari gukorera imana mu kwigisha abanyarwanda akumva ibindi bintu aba yabyisha ese ndabigusobanura gute njye mfite imyizerere ya Kingdom kingidomu mentality itandukanye n'iby'idini kuko icya mbere isitorero bivuga iki hakoreshwa ijambo ekereziya yesi ajya kuvuga ntabwo yavuze ngo azashinga idini yesu nta dini yashinze neza amadini yari yasanze abafarisayo bafite amadini n'abasadukayo mm. abantu rega bagaruye ubufarisayo hano <laughs> abafarisayo mu gifaransa nibo bayita ngo ni refarisayo mm. abantu benshi bita abantu b'imana bita ngo nibo bazi imana kurenza abandi usanga ari abafarisayo buzuyeho mm. kandi iteka abafarisayo iyo uzanye ubwami barakwataka buriya mutabazi babona ababangamiye kubera iki sosonde fariseri ngende umwana w'ubwami nta munsi rero batazabangamirwa noneho nkavuga iki ngiki yesu yaravuze ngo i will build my church ariko iri jambo nubwo baryandika gutya mu cyongereza iyo urebye muri greek bible yaravuze ngo i will build my ecclesia ijambo ecclesia ntabwo ari yesu warizanye ryari risanzwe rihari niyo mpamvu wenda yavuze ngo nzobaka ecclesia ntibamaze ecclesia ni iki oya icya mbere ecclesia ryaturutse muri filozofi y'abagiriki nyuma abaroma batera ubugiriki barabusenya ariko batwara batwara bibiriyoteke yabo batangira kujya bayoboza imbaraga za gisirikare z'uburoma ariko bakoresheje filozofi y'imiyoborere na politike n'imitekerereze na ideoloji z'abagiriki yego ah, uretse ko hari ukuntu ugenda usanga ibyo bintu bikigendagenda mu buryo runaka ndetse abantu benshi bakanavuga yuko abagiriki bizeraga yuko iyo ushaka guhindura donko iyo ushaka gukoroniza agace iyo hari igihugu ushaka kugira ngo ah, kigire umuco wawe kigire imyumvire yawe ko niko koronizasiyo ikora kandi buriya n'imana irakoroniza mu isi eh. mu buhe buryo uvuga ngo imana ikoroniza nk'uko bikorwa <laughs> none se abakoroni bo mu Bubiligi babaga baje kugira gute bigeze bazatwara ubutaka mm-hmm. oya ni baraza bagashaka yuko uko bikorwa mu Bubiligi ari nako bikorwa mu rwanda nimba mukorerwa n'ababirigi none abongereza bakoroniza abagande uko bikorwa mu bwongereza ariko bikorwa mu mwambare nkabo buriya abongereza bakunda kunywa icyayi gatatu ku munsi mu gitondo saa sita yamara kurya akagerekaho icyayi ugasanga abantu bakoronijwe n'abongereza nabo eh, ana ibyayo bari ibyaye kandi abongereza bagiye kera ariko igikoroni cyamaze kwinjira mwambara nkabo murya nkabo nimba ari abantu bakunda kwifunga amasiyuti buriya abagande bakunda kwifunga amasiyuti cyangwa se abantu bose bakoronijwe n'abongereza n'abanyakenya buriya so bakakunda bashobora ubucuruzi kubera ko abongereza barabacuruzi aho nshatse kuvuga iki ririya jambo rivuga ngo icyo ushaka gikorwa mu isi uko gikorewe mu ijoro ni nko gusenga usaba imana ngo igukoronize ijuru rikoroniza isi mu yandi magambo Oh, ubuzima buri mu ijuru ambiyanse iri mu ijuru uburyohe ubwiza buri mu ijuru aribwo buba hano kandi icyo nacyo ah, ubutumwa bwiza bivuze ntabwo yavuze ngo dusenge tuvuge ngo mana tujyane mu ijuru yaravuze ngo ahubwo muzasenge muvuge ngo da ah, Kingdom come tuvane ubuzima bwo mu ijuru mu ijuru tubuzane hano mu isi ngo kuko ngo muri kirisito yesu twazuranywe nawe twicana nawe ahantu ho mu ijuru mu buryo bw'umwuka noneho birasaba yuko tumanifesite ubuzima bw’ijuru hano ku isi kuko twiciwe mu buryo bw'umwuka ariko noneho ubuzima bwaho imitekerereze yaho mentality yaho ah, tubizane hano mu isi ari naho paul yakundaga kuvuga akabijyana kuri revo y'ubwami ngo ariko ngo birababaje ngo kubona ngo mujya kuburanira imanza ku bacamanza b'isi ngo ubu hagati muri mwe mwabuzemo abantu bajya babacira imanza mu gihe mwagize icyo mupfa ngo ntimuzi ko ngo bivuga yuko tuzacira imanza abamarayika ibyo bizaba ryari turi mu ijoro areba ngo no kuva ari uko byanditswe birasaba kugira ngo ubikwege ubikurure utangire guca imanza zitabera uri hano mu isi bya bintu uvuga ngo uzabigira wageze mu ijoro banza ubikwege ubizane hano urugero salomo uribuka urubanza yaciriye abagore ruriya rubanza wajyana mu rukiko rwose rw'isi uriya mugore wari wibye umwana niwe wari gutwara umwana dna tesite zari zitaraza ariko salomo ko yatapinze mu mu bwenge bw'ubumana aba ngo tuzacira imanza abamarayika reka mpere ku rw'abo bagore babiri ni ukuvuga ngo iki rero ni ukuvuga ngo eh, iyo usobanukiwe ubwami ubasha gusobanukirwa ngo nimba banga igihugu ni ijuru ni igihugu cy'amahoro Yerusalemu bivuga the city of peace umurwa w'amahoro uh, merikisedeki ngo yari umwami w'isaremu saremu bivuga amahoro yari umwami w'amahoro bivuze iki biravuze ngo natwe nimba turi abakirisito tugomba kuba umusemburo w'amahoro mu isi ukabona hari umuntu w'umurokore ubaye umusemburo wenda wo gutuma intambara yo muri ikirere ihagarara mm. ibyo ngiye nkabyita gukorera imana ariko ukayikorera mu kirere cyangwa se dimansiyo y'ubwami mm. atari iy'idini ekereziya ah, ni ijambo ryakoreshwe n'abagiriki urubakari ni iry'ikigiriki mm. rirangije iryo jambo ekereziya riza no gukomeza gukoreshwa n'abaroma ariko abaroma bo bararyamplifiya bararinoza kubera yuko bizeraga yuko kugira ngo uhindure umujyi bisaba koherezamo abantu wani bafite umuco wa cya gihugu gishaka gukoroniza niko haje yesu mwuka wera abo bantu babiri bafite umuco w'ijuru kuza mu isi rero bagatangira gusa naho babanduza uwo muco batangira gufata isi aho paul yigeze kuvuga umunsi umwe aravuga ngo ninde wigeze kugira imana inama ngo cyangwa se ngayitekereze ngo but we have the mind of christ ngo ariko twebwe dufite gutekereza kwa kirisito ngo niba dusigaye dufite gutekereza kwa kirisito wavuye mu ijuru tukaba dufite umwuka wera uko mwuka wera atekereza ariko dutekereza uko yumva ibintu ariko tubikora tuyoborwa ngo abayoborwa n'umwuka w'imana nibo bana urumva ko abo bantu bayoborwa n'umwuka w'imana basigaye bafite umuco wo mu ijuru si uwo mwiza aho paul ugeze kuvuga ngo ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru ah, but our citizenship is in heaven rero abaroma baje kugera ku rwego bakora nk'inyigo nakita kirisiyantifike yo gukoroniza urabona ko aribo bantu babashe gusa nabo bakoroniza isi ku rwego abandi bantu bose batabikozeho bo bafashe umwanzuro uvuga ngo ubushakashatsi tumaze gukora inararibonye ryacu rimaze kutwereka ko iyo ufite abantu magana atatu bafite umuco w'igihugu bafite umuco w'i roma ukabafata ukabajyana mu gihugu wafashe baba bahagije kugira ngo uhindure ab'icyo gihugu bose basigare bafite umuco nk'uwabo bavuga nkabo bavuga ururimi rwabo bambara nkabo batekereza nkabo icyo gihe icyo gihugu uba ugifite si ngombwa yuko ujyayo ahubwo icyo gihugu bazatangira kubaho bohereza amaturo Roma babayeho munsi y'ubuyobozi bwawe inganda z'i Roma nizikora ibintu bazibera abakiriya bazumva ko batabaho batagufite nk'uko abakristo twumva tutaba tudafite ijuru tudafite konegisiyo n'ijuru nuvuga uvuga iki rero ni uvuga ngo uh, nujya wenda muri google abantu bashaka kugira ngo babiverifiye ntibajye kuri google zabo sibyo yandikemo ijambo ekereziya ekereziya asabe miningi arasetswa n'amagambo bari bumusubize ntabwo bari buzane ijambo rusengero bahita bavuga ngo it is a political group of people nubanga ukuvuga ngo itorero ni insitisiyo politike y'ijuru y'ubwami bw'ijuru igamije iki kugira ngo ab'isi batangire barye nkatwe bumve nkatwe batekereze nkatwe bakore nkatwe bambare nkatwe bavuge nkatwe noneho byaragoramye hari igihe dushiduka abi eh? Nuwango itorero ryakagombye gukoloniza isi yindi itari abanyetorero nimba ko twuzuye umwuka wera tukaba tutari abanyedini noneho ugasanga yaba mu bucuruzi yaba muri politiki yaba mu burezi yaba mu bintu byose muri siporo barumva bashaka kugira ngo batwigireho no kutwigiraho inshuti kugira ngo babashe mu bugande bakunda gukoresha muri ngo kuwangura nimba ntarivuze n'aba bantu bo mu bugande mwihangane ariko nshatse kuvuga ikintu kivuga ngo eh, dufite ikibazo cy'uko hariho itorero ridafite influence kandi bibiriya itubwira ngo through knowledge mu migani cumi na rimwe icyenda na cumi na rimwe ngo through knowledge the influence of godly citizens righteous citizens the influence of christians causes a nation to prosper bivuze ngo tugomba kugira itorero rifite influence economique et politique kandi iyi influence igashingira hanini ku bumenyi ntagereranwa isi idafite twe twibitseho byanga bikunda isirayeli abantu bazi ko ngo impamvu ikomeye mu isi ari ukubera ko ari ubwoko bw'imana bazajya kubaza kanye wese ibyamubayeho ni ibiki ni uko yihaye kuvuga nabi ku bayahudi wese we n'ibintu bihambaye yavuze yaravuze ngo i'm going to go defcon on jewish people defcon ni nko kuvuga ngo ngiye kuba kuri kuri mode defensive ariko aherutse kugaragaza mediya zose zikomeye zo muri amerika ziriya ubona za fox news cnn agaragaza imyanya y'amaposite y'ubuyobozi yokipwa n'abayahudi ayishyiramo umutuku ahandi hanagenda ashyiramo umuhondo usanga utubara tw'umuhondo ari nk'ahantu kamwe kamwe kamwe ni ukuvuga ngo iki abayahudi bafite mediya yose y'amerika barayifite gutya supasipoti kiriya kintu iya politiki barayinyatiye gutya ubwo ni muri mediya gusa wabona isereri ikomera ngo irakomeye kumbi ifite mediya yose irayifite muri poshe ugasanga amabanki yose umva rockefellers nuha ngo baragiye kandi ubwo ngo bari badafite igihugu ngo ari abasuhuke ariko ya mahame ya kibibiriya byaje muri ngo muzaguriza amahanga menshi ntimuzayaguzaho bo ntabwo barifata nk'ijambo rihariye gusa babwiriza bagasimbuka ngo ngo bagafashwa ngo ni ubuhanuzi bo bararifata bakarigira ubuzima bakubaka amabanki kandi bakabyubaka yereye kuri zeru abika ijana abika ijana ati mu myaka magana tuzaba dufite ikibanki ku isi gikomeye kuko hari ijambo rivuga ko tugomba kuguriza amahanga ibyo bakabikora bataranagira igihugu cya Israel bikiri hariya muri za palesitine nubwo igihugu ni abantu bafite umutima wacyo kuba bumva ko nyine ari abisiraheli kuba tudafite erandi uyu munsi muri naza hafi ya bose ni abisiraheli ni abajuwifu uyu munsi ah, muri tekinoloji militeri ibyogajuru abaganga mu magambo makeya ushatse kwirakaza ku bayahudi muri iyi si byakugora kubera ko icya mbere wateye isiraheli umuyahudi umaze n'imyaka mirongo itatu atajya iwabo ahita akurakarira bivuze iki amerika igiranye ikibazo na isiraheli hari igihe ishobora gushiduka na za bomba atomike ziri kwituritsa itazi uko byagenze abahaka beza bo muri amerika ni abayahudi aba software programmers beza beza ni abayahudi nshatse kwereka ngo itorero ubundi ibyo bintu abayahudi bakoze sirivuga ngo ngo abayahudi banze kwakira mesiya ngo bamutse unze kwakira yesu ngo ngo nibo ngo nibo bisirayeli bo mu buryo bw'umwuka siko tuvuga bibiri siko ivuga ye ariko abo twita ko banze kwakira mesiya bo uburyo b'interepuritinga bayibolo butuma aribo bagira influence bibiri ivuga yakabaye agirwa na godly citizens ese twahisemo ko abanyedini bo bahinduka abana b'ubwami icyo ni cyo cyo kwibaza bivuze iki rero umuntu utumva yuko umunyapolitiki ari umukozi w'imana ahubwo ni narwo rwego rwo hejuru rwo gukorera imana harabazi ko gukora ibitangaza kuzura abapfa ari rwo rwego rwo hejuru rwo gukorera imana none se nk'urugero kankubaze iyo ugiye ukazura umuntu umwe fayisari mu kwezi apfayo bangahe kandi umunyapolitiki ashobora gushyiraho politiki ituma abantu ijana bapfaga buri kwezi badapfa urugero ni nk'uburyo barimo baraca eh, abantu benshi benshi bicwaga na malariya ubu kugera aka kanya ni politiki yashyizweho kugeza aka kanya bitwa abanyapolitiki ah, kugeza aka kanya abantu bicwa na malariya baragabanutse imana bo ku ruhimbi bari bari kuvuga ngo turayisengera ndacagagura ndakubita imbaraga umuzimu wa malariya shibwa reka zera ruze ah, nibyo urakorera imana ariko dimansiyo yo hejuru yo gukorera imana ni politike ubucuruzi ni politike na ekonomi reka nkoresheje ijambo nubuzima bw'igihugu umuntu ukorera imana akorera mu buzima bw'igihugu n'abanyagihugu cyane cyane akagira uruhare ku cyo twita influence to determine the way people think biratangaje iyo kuko influence biravuga ni definition nakoze iravuga ngo it is when someone or many people fall in love with your way of thinking and your belief and your philosophy and they want to exchange theirs to yours ngo n'igihe abantu bagize urukundo rwinshi rw'imitekerereze n'uburyo utekereza ngo bakumva bareka uburyo batekerezaga bakumva bafata ubwawe icyo gihe uba ufite icyo bita influence kandi itorero rigomba kurangwa ngo no kugira uko gukundwa kw'ibitekerezo byabo ngo kandi ngo impamvu ngo bikundwa si ikindi ngo uko bituma ibihugu bitera imbere righteousness exalt a nation ngo gukiranuka gushyira umudugudu hejuru so rero uh, abantu bazahora barakariye mutabazi kubera ko mbigisha ubwami kandi bo icyo bazi ni idini bazi ko itorero ari inkuta enye baririmba ngenzi ko ari a political group of people so uh, tugomba gutuma abantu batekereza uko dutekereza bakavuga uko tuvuga bakambara uko twambara bakumva bagurira inganda zacu kurenza iz'abandi tugomba gutuma isi <laughs> igana mu murongo dushatse ko iganamo ariko ibyo ntitutabigeraho ahubwo isi izagira influence kuri twebwe so mu by'ukuri rero ibyo bituma n'inyigisho zimwe na zimwe zigora mamona akaza yigora neye kwabwiriza imana izanye amafaranga bwiriza abantu ubwami ubwami burimo amafaranga kuko ubwami uravuga ngo uzaguriza abantu ntuzabaguzaho ntabwo rero uraza guhanura amafaranga ku bantu baguriza igihugu ku bundi itorero ryakabaye riguriza igihugu ubundi twakabaye dufite igihugu cy'u rwanda gikenera miliyari y'idolari amatorero atanu y'inkorokoro mu rwanda gatavuga ati ayo ngayo muduhe konte tuyaveriseho muyakoresha imyaka icumi muzagenda muyaduha mwitonze cyangwa se tunabasonere iryo torero bavuga ngo ntirigabanye umuziki <laughs> kuko kibavuga ngo tugabanye umuziki kandi akabari zidunda ziradunda nyine zirasora none se gisimenti zadunda se nta nubwo izarekera kudunda mhm. aha nshatse kwereka iki dufite itorero it's not an ecclesia i don't know how i can call it that is even why the government call them the organizations ngo babyita imiryango ntabwo itora ari umuryango it's a political group of people itora ni igihugu mm. ni ubwami ariko Aposto mu minsi ishize uno munsi turagenda ikiganiro cyacu kiraza kugenda gishingira kuri amwe mu magambo wowe ubwawe wagiye witangariza icyo ni kimwe mu gice cya mbere ariko ikindi gice cya kabiri wavuze yuko ah, ushaka kubona sinzi niba neza waba ukibyibuka wavuze ko ushaka kubona cyangwa wifuza kubona bamwe mu bayobozi ukabona nka minisita ari pasita runaka nka nka nyine amaposite akomeye mu gihugu ugasanga ni umunyedini ahubwo wazamutse wowe nk'umuntu wari apotere ukaba uvuga ati ndashaka noneho kujya mu gisata cya politiki urashaka kuba wakuza icyo kintu wihereyeho Eh, ni ikintu cyanditse muri petero kivuga ngo ubuyobozi to lead by example eh, ubuyobozi bw’umwitorero bugomba kuba ari ubuyobozi wangu urabikora bakareba iyo si imana yambwiye ngo shyiramo amaguru n'abandi bazi inyuma ntabwo babwira ngo ngo ndajya inyuma ngo baturage ngo mushyiremo amaguru so uyobora uri imbere eh, cyane cyane aho rukomeye ah, wenda byaba biri gusereburatinga ukajya inyuma ariko cyane cyane aho rukomeye ujya imbere um, ni icyo ngicyo rero ah, ariko nanone ntabwo nari bubikore ah, atari uko mbifite muri ngewe nanone ntabwo urabikora kuko gusa ko nimba uvuze ngo bajyemo si bose harajyamo abashoboye harajyamo ababihamagariwe harajyamo ababifite muri bo ah, kuko politiki isaba ibintu bigera muri bine isaba ubuhanga mm-hmm. intelligence igasaba amafaranga igasaba Eh, ubwenge bwinshi bigasaba n'imbaraga pawa amafaranga ubuhanga ubwenge bwinshi nota ubwenge gusa ubwenge bwinshi bwa nyuma imbaraga pawa so eh, niyo mpamvu wenda nk'urugero uyu munsi ngiye hagaragara kuri CNN Eh, Joe Biden yanyakiriye nshobora kugaruka mu rwanda bahita bamporopoza posite runaka oke babanza bakibaza ukuntu ahageze kuko bari rufite kuba nahuye nawe nagize pawa so when you have power ntabwo uri uwo gukinishwa mu ruhando rwa politiki ko ahatari ubumenyi bashaka undi muntu ubufite akaza akajya aba na disikuru ikagiza yanditse so ntabwo uri ukeneye ku gutekereza amagambo wenda yo kuvuga hari undi wayandika ariko wowe do you have power ese ufite ubwenge bwinshi bwo kumenya eh, kuko ubwenge nibwo butuma iyo umuntu avuga umenya aragucenga arakubeshya n'ibindi nk'ibyo ngibyo so reka mvuge muri ubu buryo iyo mvuze ngo nifuza yuko eh, minisitazi generozi ari abantu bari kuri revu ya prophet Bishop aposo ntabwo mba mvuze ngo abantu bambaye call Pastora wenda nurugero urugero mba mvuze ngo abantu bari kuri revo y'amavuta no speech maturity reka nkoreshe ijambo za speech maturity uraza kunyumva neza muri ubu buryo eh, ubundi pasiteri ni muntu ki si umuntu se witabye imana imuhamagaye akajya muhamagaro akareka ibindi agasiga ibye aho ngaho nshatse kuvuga iki ni umuntu imana imubwiye ngo jya nyabugogo ajya nyabugogo si abakozi imana asabwa ati imana aramwe ngo nijya nyabugogo mpageze bigenda gutya umuhanuzi ni iki ni umuntu imana ibwira ngo cyangwa umbwirire umuntu nkutumyeho atamuzi akagenda akurikiza insituragishoni z'imana aho ngaho nashatse nko kuvuga ngo uyu muntu yaba wamushinze miliyari akayireba imbere ye ariko yakibuka ko imana itamwemerera gukuramo igihumbi kitari umushahara ahembwa ntayafate mu gihe wenda abandi hari bugeho inzego za leta zifite ba oditeri bakagira gute akarema ubwenge bwo kubakwepa undi we batiriwe baza kumushyiraho paka n'iki byose we arumva ari ishema bimwuzuza umwuka wera kuba yakoreye abanyarwanda agakorera inyungu z'abanyarwanda akazitangira kandi agacyura umushahara we uko wakabaye akavuga ati uyu nguyu niwe imana yampaye kandi ni umugisha kuko abantu b'imana baranyurwa ah, rero urumva nimba mbivuze gutyo ashobora no kuba atarigeze yitwa pasita cyangwa yitwe porofeti ariko akaba afite anointing cyangwa se spiritual maturity no kumenya imana no gusobanukirwa iby'ubwami cyangwa se iby'ubumana ku rwego rw'abo bantu bahamagarwa bakitaba imana eh, bityo ntabe akireba inyungu ze akayoborwa eh, n'umwuka cyangwa se abakozi b'imana ufatamo ijambo rimwe gusa ni umuntu utarangamiye inyungu ze ahubwo ahanini ureba inshingano n'uwayimuhaye iyi ndangagaciro rero uyijyanye mu nshingano zitandukanye zo mu isi watanga umusaruro mwiza cyane kandi mwiza cyane ah, aposo ndumva icyo kintu ukidefanze neza ariko ngewe mu myumvire yanjye uko nacyumvaga ntabwo nacyumvaga muri iyo sanse yo kuba waba wenda nk'umuyobozi runaka cyangwa niba uri manager runaka wa banka ikintu cya mbere constitution y'u rwanda ntabwo ari nk'iya uganda uganda hari umudogiteri w'umuprofete wa wundi usenga abantu bakagwa hasi bakabaderivura nyine uh, akaba na mp uwabaye depite buriya aba na minisitiri uh, ariko mu rwanda mu rwanda ntabwo byemewe ntaho numvaga ibyemera mu rwanda amategeko avuga yuko udashobora kuyobora imyizerere do kuri waba umushumba ubu nabo mukada muri fpr ntabwo byaba bibiri ntabwo byashoboka kimwe urakirekura nk'uko mu rwanda uretse ko ni ku isi yose ntiwaba umusirikare ngo unabe umunyapolitike ubanza eh, kudizatinga so bivuze ngo rero mu rwanda ntabwo mutabazi yaba umunyapolitike ngo yongere abe na ah, na poso ufite denomination itorero ayoboye riri operasiyoneri cyokoze ashobora kuba rifite afite n'ibyo ari byo ariko atajya aboneka ku ruhimbi ku ruhimbi agashaka undi mushumba uri akitingi muri izo nshingano cyokoze hazahagarika ku nshingano za politiki akaba yaza ku gatuti rwose agakora ibyo agomba gukora ni nayo mpamvu wenda no mu buryo uri kunyumva mvuga ahanini ntabwo ndi gushaka kujya dipu mu bintu by'imyizerere kuko Eh, iyo uri umunyapolitiki uba uri abantu bose uba uw'abanyarwanda bose n'abakwanga n'abakurwanya kuko iyo umuntu atowe kuri mirongo itanu na rimwe ku ijana mu byo mwita demokarasi mirongo ine ku ijana ntabwo baba mirongo ine n'icyenda ku ijana ntabwo bamutoye urumva atari benshi mm. reba nko mu gihugu nka amerika gifite miliyoni magana abiri urumva yuko miliyoni zigera mu tubaze ko miliyoni magana ane zatoye wenda n'ubwo bose bataba batari butore mm. ariko miliyoni zigera mu ijana mirongo icyenda ntabwo ziba zamutoye ariko zose agomba gukorera inyungu zabo so biba byiza rero iyo umuntu atakurebye ngo akubone mu mboni y'imyizerere mudahuje kubera yuko uh, waje gukorera bose uh, ntabwo uzasavinga uwo mwizera kimwe ngo uwo mutizera kimwe umusige uh, rero amategeko y'u rwanda yarabirebye aravuga ngo birakwiye ko hatabaho kuko icyo gihe waba umukada w'ishyaka wamara kuba umukada w'ishyaka ukaba na minisita cyangwa se ukaba na depite none h'ejo umuntu ukazajya mu rusengero byagera mu gihe cy'amatora no mu by'ubwiriza bikamera nk'aho uri gushishikariza abantu gutora iwanyu kandi si itegeko ko abantu bose basengera mu rusengero rwawe cyangwa abantu basengera mu rusengero rumwe bahuje eh, n'umurongo wa politiki so hari ukuntu babirebye muri uwo muri ubwo buryo eh, nyamaze hariya mu uganda umuntu arasenga agatura hasi abantu bakibarangura kandi ari depite mm. areba unasohokemo agahita ajya mu nteko so urumva ko hari uburyo ibihugu byose bigenda bisa n'ibitandukana mu buryo bibifata so rero aho ngaho nkavuga ngo eh, kuba naravuze gutyo ni uko nzi ko eh, umukozi w'imana wahamagawe n'imana reka mvuge muri ubu buryo wenda kugira ngo bino byumvikane neza iyaba bantu bose bayobora mu nzego za politiki barabihamagariwe mm. meya imana ikarambwira ati mwana wanjye genda ube kandi nzakoresha ibikomeye n'abandi nk'uko twagiye tubona ba n'urugero nabyumvanye rutayisire euh, antoine avuga ati na mbere y'uko perezidenti izi egiserensi paul kagame aba perezida akiri vayisi perezidenti twakira ubuhanuzi bwinshi butubwira yuko imana imushaka kugira ngo ayobore iki gihugu mm. urumva nimba dufite umuyobozi wo hejuru hejuru eh, washyizweho n'imana watoranyijwe n'imana byari bikwiye byari kuba byiza erega buriya ari imana yagushyizeho Ah, hari n'igihe muhurira muri gobyo rikakubaza uburyo uri gutunganya ibyo yagushyiriyeho ibyo byose subutu n'ikindi gihe ntabwo ari ibintu nagushyiriye aha n'aha mu buryo runaka icyo nzi ni uko ubwo mumaze kumenya abayobozi babirenda hari n'abandi ntazi reka n'igihe nshobora kuba gutya harimo n'abageze mu icumi bazanywe n'imana mm, wenda n'abandi bateje inzuzi kubera ko nabyo bijya bibaho Eh, n'abandwanya njya mbona bisunga imbaraga z'abateranzuzi cyangwa se mutwe njya mbibona ariko ntacyo bazantwara kuko ni imana iri hejuru y'izindi mana hejuru ya dagoni na bayari so ah, hari undi narinzi imana yarahaye mishoni muri mu buyobozi bw'u rwanda mm, ariko iyo mishoni ah, aratesuka imana duha amakuru y'uko atitwaye neza ku nshingano yo yamuhaye nk'imana cyangwa se icyo yari akwiye kwakora nk'imana ko turi umunyu w'isi yarahageze aho kuba umunyabisukari imana iduha amakuru ndabyibuka nabibwiye nk'abantu batatu ni aya makuru imana yaduhaye nyuma y'amezi nk'ane aba akuwe mu nshingano ba bantu batahamagara tuzi ko bya bintu bidakinishwa byagera bitubwiraga tukagira ngo ni urwenya rw'abarokore mu by'ukuri aho nari nshatse kuvuga ikintu kivuga ngo nimba hari uwo his excellence hakaba hari n'uwo narinzi n'ubwo wenda yatengushye ariko reka tubone noneho buri wese uko yaje n'aho yaturutse hose ariko hariho eh, umugambi w'imana wo kujya kuba yajya muri izo nshingano donko eh, pasiteri ajya ku ruhimbi no gushumba yahamagawe undi ajye ku karere eh, kuyobora akarere nawe ariko yabihamagariwe ibyo bintu biradufasha kubera ko imana iyo yagushyize ahantu ihora ina kuyobora kugira ngo utagira ibyo wangiza kandi iyo ibona utangiye kubyangiza nk'uko ariyo yahakuzanye iranahagukura kubera ko ntabwo imana eh, ijambo kuno wanga intambirakibi ntabwo imana ari intambirakibi so eh, nubwo wenda ntabwo ikosa rya mbere rihita iguhana eh, nk'uko n'ubuyobozi akenshi uzumva perezida bwatuye udepite ati yari amaze kubikora inshuro esheshatu n'imana ntabwo ihutiraho ariko iramutse ije byakugora so ehm, navuga niyo mpamvu rero njye mperefera ko buri muntu wese aba mu kintu ariko afite imana imugengana mbere y'uko abantu tumugenga kuko umuntu yashatse kudukwepa kandi agakora amabi tujya kumufata ageze kure cyangwa se yarangije byinshi ariko aposto hari ikindi kintu ndibuze kuza kugarukaho kuri wowe nawe nk'umuntu wari twavuga yuko wari umunyetorero cyangwa wari umunyedini Ah, ukavuga ati kugeza aka kanya ndavuye muri kino cyiciro ngiye muri kino cyo muri politiki ni umwuka w'imana wagusunitse kuvuga ati reka nze nanjye mpindure njya nako umwana wanjye genda ujya ahangaha kuko nkohereje ahangaha hagira ibyo ujya kwitaho mu buryo bwa politiki igaragarira abantu ntabwo ari ya politiki turimo turavuga yo kubura umukozi w'imana ni ya politiki igaragarira abantu ukaba nk'umuntu nka titire runaka ukaba egizitifu ukaba meya gavana n'abandi n'abandi boshyira icya mbere ni uko um, iyo uri umuntu w'imana koko kandi kanavuga ngo iyo uri umuyobozi icyo ureba ntabwo ari icyinjiye iwawe nta n'ubwo ari icyo wariye ahubwo icyo ureba ni icyo wamariye abantu mm. nanone kandi ni icyo wamariye abantu gihuriye he n'icyo wahamagariwe eh, ibyo rero bigatuma mvuga ngo kwa kuvuga ngo politiki mu rwanda ntivangwa n'imyizerere ahanini cyangwa se no kuyobora imyizerere ntabwo mvuze ngo ntivangwa n'imyizerere ko ntijyana no kuyobora imyizerere ni kwanga kubijyana cyane mu buryo bw'imyizerere kuko twese ntituba twizera kimwe mm. ariko kimwe cyo eh, imana itanaguhamagaye cyangwa wumva ijwi wabyiyumvamo kumva mfite umuriro rwose kubera ngo yeremeye ngo yajya ngo yanga kuvuga akumva umuriro uramutwika imbere eh, wenda reka twumve ko hari abantu bumvisha batwikwa n'umuriro ubaganisha gukora igaraje bakarikora kandi bakaba bakora imodoka z'abanyarwanda neza hari undi wumvisha umuriro umubwira kujya kuba umunasi umudogiteri uvura none akaba avura neza eh, uwo muriro rero ushobora no kugutwika indani muri wowe kugira ngo ugire eh, ibyo ukora mu nshingano z'uburyo bwa Euh, political wing cyangwa se mu buryo bwa bwa politiki euh, nk'uko n'igihe abantu bari mu nzego z'ubuyobozi ariko bo ari abatekinisiye euh, ibyo byose rero uwo muriro ukubiramo kumenya se ndajya mu myanya ya uretse ko ibyo ngibyo uretse kuvuga ngo ibyo uzi bituma witegura ariko nimba utazagenda ngo uhangane n'abantu kuko abantu bavuga ngo bagiye mu matora ngo bagiye kuba opposition ngo barahangana katari wo murongo Eh, wiyumvamo cyangwa se iguhamagara iguha navuga ngo eh, uba umutekinisiye cyangwa se uba umunyapolitike bigenwa n'abagomba kubigena icyo gihe rero eh, hakabaho kuba wakitegura ukiyubaka muri wowe ko ni byinshi byo kwiyubaka ni byinshi byo kwiga la politike se pa zensiyanse se rare définition en général, vous la politique sera le dit possible pour faire avancer un peuple sans toutefois laisser aucune derrière, surtout sur le plan économique. Euh, iyo utumva ko abantu bose bazamuka icyarimwe kandi ubigizemo uruhare si byiza kujya muri politiki ubundi ugomba kujya gukora resitora cyangwa se butike byaba byiza wawe rwose wigiriye neza kandi ugiriye neza abanyarwanda euh, rero ushobora no kwiyubakamo izo mbaraga ariko ntukenerwe bijyanye n'uburyo sisiteme yubatse ntukenerwe iyo uri umunyapolitike mwiza ntabwo ntabwo mu mutwe bikurya rero ntabwo mu mutwe bikurya ntabwo wumva ubaye vekise ahubwo ukomeza gutanga uruhare rwawe n'umusanzu wawe mu buryo bwahuri eh, kuko burya n'umucuruzi ni umunyapolitike cyangwa se nawe afasha politiki kubakika neza cyane cyane by'umwihariko byo ikidi ubukungu di politiki buriya ni hendi ni handi buriya ntago bisigana eh, navuga rero ngo ni nk'uko umuntu yaba yumva akunda gukorera imana yego akumva arabikunda yabona abantu bahanura akumva arabikunda yabona abantu basengera abarwayi akumva arabikunda ariko muri rya shyaka ryose imana ntimuhe izo mpano ntinamuha umuhamagaro yagakoye mu byo gukora iki korera amafaranga uzi utura cumi nuhura n'umukozi w'imana umubwira uti shyuweri bakuzurize urumva ko nawe uri gukorera imana ariko ntibisobanuye ko muri gukorera muri bwa buryo runaka sinzi nimba ngo igisubizo nk'icyo kuvuga ngo ehm, nta ntabwo ntabwo kuba wiyumvamo politiki bisobanuye ngo Eh, ugomba kuhatiriza cyangwa se ngo ugomba gukora ibintu bindi bidasanzwe ahubwo biravuze ngo eh, urabyiyubakamo kandi no mu gihe uri kubyiyubakamo urakora ibikorwa runaka bifitiye umumaro yaba iyo politike cyangwa se eh, n'umuryango sosiyete nyarwanda ushobora rero gukomeza ukagira uwo mumaro ukarenda uva muri ubuzima ukigira uwo mumaro nk'uko hari igihe bigera hagati none ukabanga ariko uyu muntu turamukeneye umumaro yagiraga nibyo ariko reka tumukenere noneho dufite abanyapolitike benshi baje muri mu gavana w'amajyaruguru yari umwarimu yisanga ku rupapuro rw'umuhondo eh, byaba ahubwo ari ikibazo ushatse kumva ko ntacyo uri gukora icyo ari cyo cyose uzatekererezwa wari uri aho ngaho uhagaze w'irwoza karenge ariko aposito ah, hari imyanya myinshi idasaba yuko umuntu yanumwa hari imyanya ihatanirwa umuntu akaba yatanga kandidatire yiwe bakaba babasha kubona yuko cyangwa abaturage nabo bagatora ku giti cyabo nk'umunyapolitiki uvuga ati ngewe ndavuga ati nje muri kino gisata cya politiki nta myanya uvuga ati ngewe nahatanira ah, cyane cyane nk'abadepite ni imyanya ijya ku isoko abantu bose bakabyemererwa atari ukuvuga ngo wanumwe eh? ntago uteganya nko kuvuga ati hari n'amatora n'ibara y'abadepite ntabwo nibuka neza yegereje ukavuga ati nanjye reka nshyiremo kandidatire ndebe niba byahura n'ubundi n'ubwo nanjye mbyiyumvamo kandi iyo nzira nayo nabwiye ngo politike ni imbaraga byaterwa n'aho imbaraga zanjye zaba zaturutse n'icyo Eh, imbaraga za amabwiriza azaba yaje aherekeje izo mbaraga mm. ariko amabwiriza yo kuba nk'umudepite ni amabwiriza rusange icyo mvuga abantu mutaba muri politiki muba ko ibintu byikora mm. <laughs> Mm, nicyo kintu kiba kiri aho muba muzi ko ibintu byose byikora eh. ariko ntabwo byikora biba bifite ah, umujyo bijya n'abashinzwe kubiha uwo mujyo byiza rero uraza ukajya muri uwo murongo noneho akabaho kugenda ugira so uh, ariko ndirinda kugira icyo ntangaza muri ibyo icyo ndeba ni uvuga ngo abanyarwanda babonamo iki abafite mu nshingano babona nashobora iki uh, nk'uko hari n'ikintu njye mvuga ni mbwiye uti iki n'iki byanga bikunda <laughs> naba nzabwira tubaye abanyakuri wampaye amezi atatu hakagira umuntu mpa ubizobereye akantoza hari ibintu byinshi mbabona nashobora ariko mbanje gutozwa nk'amezi atatu ari intensive ariko mm. eh, bakagenda bakwereka ngo bakandagira aha bavuga uko iri jambo ntibarivuga gutya ntibabyamara eh, instruction is like nk'ikosi nk'uko uzi kosi rimera mm. eh, nk'uko wenda abantu nawe uracyari muto wava umusirikare mwiza mm. ariko ntabwo wava umusirikare ngo wazavamo special force kuko wabirose <laughs> hari ahantu bagucisha hari abantu bagutoza hari imbaraga ushyiramo kugira ngo nyine wiyubakemo icyo ugomba kwiyubakamo n'ibyo nizereramo ntabwo nizerera mu gukora ibyo udashoboye nizerera mu gukora ibyo ushoboye kandi eh, aho bigomba gutozwa ukemera gutozwa ahubwo bigomba kwigira ku bandi ukemera kwigira ku bandi otherwise ntabwo naba ndi gukorera akazi ah, oke reka ikintu nacyo nkireke gutya iryo jambo nanjye reka ndishyireho kadiriti ngaruke nyuma ah, higeze kuza abantu b'abahanuzi ariko baza mu rwego rwo kunkuramo amakuru nkoresha iryo jambo riba rero abantu barashyize imbaraga mu kunkuramo amakuru bakanishyirwa kunkuramo amakuru ari abahanuzi ndavuga abahanuzi muzi mbavuze amazina mwasanga mubazi ntabwo mwasanga mutabazi abanyarwanda bakumva babazi kwa ubwo mbivuze kugira ngo nabo ho bari bumve ko nabimenye ko bari bari bagatumwa bashaka kumenya mutabazi imana imuvugaho iki ku bijyanye n'ibyo ari kujyamo ese we atekereza ibiki ariko cyane cyane sayidi y'iby'imana impumeko y'imana hari igihe ushaka kubimenya ashaka kumenya kuba impamvu nziza ibyo ni byiza hari n'igihe ushaka kubimenya ashaka kubimenya kugira ngo ahite ajya za tanzania n'ahandi atekereza yuko za nigeria babikora aya gishyamba kandi byaranakozwe ndanabibona ko bikozwe ariko njye buriya nkunda nkunda ihangana iyo ari yari tarihangana risenya ariko ndashaka kureba umuntu ukoresheje imbaraga z'abarozi n'abapfumu n'abatwezi n'abashidodi ndebe yuko ari bushobora imbaraga z'imana twizeye twamenye imana yo mu ijoro nkumva rwose ntabwo ntewe ubwoba no kubona eh, kuko dufite amagambo menshi twizereramo abizera imana yo mu ijoro kubona nabo izo zabo n’Imana imana ntawamenya ariko rivuga ngo ubwo iri mu ruhande rwacu jehova nisi ibendera ryacu jehova sabawoti intwari mu ntambara ubwo iri mu ruhande rwacu mubisha wacu ese bwo bacura intwaro nyinshi bazicuriye kuturwanya hari ubwo zizadushobora every weapon formed against us shall not prosper ndatekereza kandi ko nabo ubwabo bagenda babyibonera ubwabo bakaba batari ko intwaro ducurira kurwanya uyu muntu ntago zishobora ntago zishobora kugera ku cyatekerejwe cya cyagambiriwe ya ahari baraterana ariko ntabwo ari uwite kubateranyije ariko nari nshatse kuvuga ngo eh, bashaka kumenya nyine kandi wenda babimenye birabakanga ariko byari umuntu mbona nkamugirira ubwoba ariko uzi umuntu umenya ngo iki kintu cyatekerejwe n'imana gishyirwaho n'imana ariko ngomba kukirwanya nkaca hasi nkaca hejuru nkaca ku barozi nkaca ku bapfumu nkaca ku bagira gute no kuba atinyuka tudeya dati odasiti tuma mutinya tumutangarira nkabwanisha uri gikenya biriya n'igihe ngo umuntu ni igikenya uri igikenya nawe pe ariko nyine ah, natwe tuba tutagomba kurangara mu buryo bugiye butandukanye kandi nkangura n'abantu batandukanye imirimo yose waba ukora nushaka kugira uruganda nushaka ubu gute nubwo ntabakanguriye gukora ibyo njya numva bijya biba za kampala reka mvuge ko kigali bitaba eh, umukobwa akaza akabaza anuzi eh, ngo musumba ngo ndaza kubona umugabo se ijoro ubwo nyine agiye gutega aje kubaza umuntu w'imana werekwa nimba ari bubone umuntu wishyura iri nimba nabyumvishe bitaba uwababeshyeye akizwe ntabwo imana imuhana akizwe abantu ngo bakampara ariko nimba koko biba biteye biteye birababaje eh, ariko nyine ibyo ubwo rero nshatse ngo ibintu byose umuntu yaba akora yaba akora byakabaye byiza abigendanyemo neza n'imana eh, kuko iyo mana niyo wajya mu nshingano za politiki n'ahandi ku batayemera reka tuyite umutimanama njye nkunda kwita umutimamana kuko hari nk'abayobozi ubona yakoze ibintu ukaba bati ibi bintu birabura metike bikaburamo indangagaciro biranaburamo n'umutimanama ubwawo n'umutima muntu biranaburamo gusa maturiti hari ibintu ndi kubishaka impande zose nkabibura rero byaba byiza tugize abantu batuyobora ariko badacungana gusa n'ijisho Eh, ry'uwabashyizeho cyangwa se ngo bacungane n'uwabashyizeho n'abaturage ahubwo bagasigara bacungana n'ijisho ribareba aho bari hose ryane urushishi rw'umukara munsi y'ibuye ry'umukara mu ijoro ry'umukara akaba ari ryo batinya kurenza nk'ubu dawidi si hari amakosa yakoze ariko dawidi yatinyaga ijisho ry'imana kurenza uko yatinya iry'abantu byatumaga rero hari ibintu byinshi ashyira mu murongo anoza neza nicyo ngicyo twari dukwiye kureba kandi umuntu akishimira rero iyo umbwiye rero ngo washobokana n'ibiki uh, oya nashobokana n'ibyo uh, abanyitegereza babona nashobokana nabyo ibyo babona nakiga nkabifata vuba ibyo babona natangamo umusaruro nibo babibona ibyo nibo babibona gusa Eh, buri muntu wese agira ibyo akunda ibintu bifitanye isano n'ubukungu urumva ko na definisiyo nakoze ya politike yerekeza mu bukungu ahanini mm. la politike c'est l'art dit possible pour faire avancer un peuple sans toutefois le siècle derrière surtout sur le plan économique ikintu cyose cyaba kiri muri uwo mujyo ni nicyo cyerekezo mutabazi yagitangamo umusanzu n'umusaruro kuko burya byose biturukana ku gushaka no gushobora biturukana kuri will the, inner uh, motivation so nkunda cyane ibintu bijyanye no no gutuma abantu cyane cyane b'urubyiruko biyubakamo icyizere ikindi kandi bagatera imbere eh, bakiyubakamo icyizere wari wiyitaga umushomeri agatangira kujyaho abantu mirongo itanu akazi eh, ibyo bintu birankurura cyane kamwe ijambo rivuga ngo birankurura cyane eh, ibintu bijyanye no kuvuga no gucengana n'uwo muvugana ariko nanone nawe hari amakuru ufite nyine babyumva mm. ya ya ibyo ni ibintu numva nabyo binkwega cyane eh, kuko hari ibintu bisaba kugira ngo ntago urajya mu by'igisirikare utarakize utagifitemo kariyeri y'ibihe birebire eh, ah, ariko ugasanga hari ibindi eh, bisaba gusa kuba ufite ubwonko butyaye noneho ahubwo bagasa naho bagutureyininga cyangwa se abafite egisperiyanse nini batangira kugenda bakuvunguriraho ah, ahanini ahubwo wowe ukaba ukeneyeho simatinesi y'uburyo ibitekerezo byawe binyaruka mu buryo bwo gusubiza eh, nk'ibintu bisaba kuvuga hari inshingano zisaba kuvuga aho hantu bigatuma ujya kuvuga hari abantu mwaganiriye umenya ibyo ugomba kuvuga n'ibitavuga ariko nanone ntabwo baba bazi ibyo wenda umunyamakuru ari bugutegemo jonyeka kubera ko rero tuba twanabaye kuri izi kamera mudutega dutego mudugira mm. gute n'iki eh, kandi umuntu akiyumvamo uburyo bimukurura n'uburyo bimuryohereye ari kubikora mu gihe abandi bavuga ati njye birasi nabyivira amata mbabona benda kugutamira mm. so ugasanga rero eh, nta ntawihitiramo ariko ubaye uri wihitiramo wakerekera aho ngaho kuko mutabazi nizera muri ibyo a leader ndumva ari excellence ukunda kubivuga leader must be result oriented a leader must be result oriented ko waje kuyobora ugomba kuvana abantu kuri point a ubajyana kuri point b ubagejejehe ese aho ntiwaba ahubwo warabasubije inyuma bakaba bari muri mayinasi a mayinasi fayive kandi ngo uri kujya kuri b ese na rizati hagomba kuboneka rizati kugira ngo abantu banabyumve ari abantu bashaka kuvuga ngo umuyobozi agomba kuba ari uh, ntabi nta makosa akora abayobozi bakora amakosa ni abantu ariko at least you have results petero se waba wahawe inshingano zo kuyobora itorero si we se wari wamwihakanye hako byibuza petero he was a result oriented man so byanga bikunda rero Eh, ni urugendo ni ugukura muri byo ntabwo nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi ariko ibyo bintu bifitanye isano no kujya kuri kamera mm, kugira icyo uvuga kugira abantu muvuga munegosiya mu nyungu z'abenegihugu z'abanyagihugu mu murongo wahawe eh, I'm good at uh, receiving instructions but care instructions and uh, I learn so kwikiri niga vuba buriya kandi y'amabwiriza uyampaye ari sitireti nyimprimentinga just as amabwiriza ari kuko uko niko nibwira amabwiriza iyo nyatanze aba kwakirwa ariko ni nako nanjye bagomba kuyakira mm. aho bigorana niyo wapuritendinze ko wampaye amabwiriza ariko atari kiriya burya aho ngaho birangora ehm, cyari kigoye rero kugisubiza ukuvuga ngo urateganya gukora ibi na biriya oya ndateganya kwihereraho aho neretswe reka nkoresha iryo jambo ndateganywa mm. eh, kwiga no gukora ibyo ibyemeranyijweho kuko nta ukora politiki y'igihugu wenyine mm. kandi ntago nzaba ngiye kugira ngo mbe ari ngewe bakizigenza oya ahubwo nzaba mfite uwo ndiwe hari ababonye ko nshoboye kandi ngerageze kwiga uburyo iryo iyo iyo ekosisitemu ikora cyangwa se iyo sisitemu ifunkishoningi kugira ngo nyikoreremo ntange umusaruro koze amu oriyentedi uh, nimba bidatanga umusaruro manzara ari njye wakegura mbere kuko sinkunda kuba mu bintu ntacyo mbimazemo ntacyo bimeze nkaho nkuvuga ngo uraho gusa just kubaho ngaho niyo mpamvu preferably kuri njye najya mu bintu nifitemo muri njye binkurura muri bwa bumenyi bwo kwiga vuba nakiga vuba kurenza ibindi kandi naba ndi kubikora nkumva ndaryohewe ndanezerewe uretse ko iteka biri kugira inyungu z'abanyarwanda naba ndyohewe aposto mutabazi reka tugushimire cyane rero kuba witabiriye ubutumire bwacu ya wakoze kunganiriza <laughs> ikiganiro kirambangamiye uzi uburyo kimbangamiye ntabwo ari ingero wabipanze ariko wabigikoze ku buryo gisawundinga umuntu akikurikiranye yagira ngo ndi gukora politiko kampeyini kandi ntayo ndi gukora gusa nuko nasubizaga ibyo umbajije njye nari nzi ko ndaza ukanyibariza Bakuye ku nshingano bati condi co ntenzi kurambaza ibyaha byo muri Kongo ariko ubwo usezereye aho ngaho nawe uri umuyobozi nyine ubwo uri MC <laughs> ah, ni muyobozi wabyo ariko ah, muri iyi minsi ndi kwishimira uburyo abanyarwanda bitwaye muri mu bushotoranyi kongo yagiye igira ku rwanda cyane cyane mu gice cya rubavu mm. Eh, kubera ko kuzana iriya ndege ya sukoyi mu makumyabiri na gatanu ubundi igira urusaku rwinshi bakoze babigambiriye kugira ngo rujye rukanga haduye ku rugamba none ukaruzana ukarucisha hejuru y'abaturage bari bibereye mu mahoro n'ubushotoranyi bukabije eh, ariko icyo nsengera nacyo mbwira abantu b'imana ngo basengere icyo se bacyemera ntacyababwira bakagisengera mm. nge nizera imbaraga z'amasengesho mm. nubwo nizera n'iza gutya nyine n'izindi zose zijyana nabyo kuko ntizigenda zonyine eh, maze gusesengura eh, ibiri kubera muri congo naje gusanga baraduhisha ukuri kw'ibihari ariko kuri noneho the big picture y'ibihari ni uko fdr yakoranye n'ubuyobozi bwa congo fdr ikababwira ngo turabafasha kwikiza u rwanda namwe mudufashe dufate ubutegetsi i kigali ayo magambo na witwa Adolf uh, Adolf ndera muzito adolphe muzito ni prime minister hmm. akunda no kwiyamamariza kuba perezida yatangiye kwiyamamariza bibiri na cumi na karindwi yaravuze ngo bagomba gufata gisenyi na musanze ariko ntabwo aribo bayifata nka faridesi uh, ahubwo ni uvuga ngo ni uh, uvuga oya mu gihe haba fdr ikoze ikosa ryo kujya kurwana icyo bita gere konvansiyoneri donc urugamba rw'igihugu ku kindi rdf igafata batayo imwe ebyiri eshatu ngo tugiye muri congo eh, indege bifaru tugiye muri congo babareka bagasa nabo bakubita bigira inyuma rdf turi kwavanza ariko bamara kugera kure fdr n'ubundi irwanana nabo kuri front yahita noneho ikora icyo bita sofurufire ruruduma arme donc igahita ica ruhinga nyuma igahita iza gufata musanze na donc igice kinini cy'ingabo cyagiye gutabara ku rugamba cyangwa se eh, ku itabaro none fdr igasa n'ipofita kuko ntago turi mu mahoro dutuje ntago yaza ngo ije hariya ngo gisenyi cya musanze ngo ije gufungura urugamba rw'amasasu wenda nk'uko inkotanyi zaje ka gitumba atari uko zitwikiriye kiriya na kiriya Ah, nubwo aho ngaho ntakirengagiza ko hariho ambarigo burya <laughs> iyo umuntu umusanze afite ambarigo yo kugura intwaro nabwo eh, bufite eh, ubuje nyine ugaprofitira mu ntege nke kwa anyway ariko icyo nshaka kuvuga ni ikivuga ngo ari nabyo generale yavuze ngo ntabwo twarwana n'abasazi gufata fdr yakoze genocide ugashaka kuyitereka ku butegetsi ni ubusazi niyo rero avuze ngo ntabwo twarwana n'abasazi buriya ndabyumva ntuvuga ngo kisekedi ayi kurezi murasaze ku rwego mufata abajenosideri mugashaka kuza ngo mubahe musanze na rubavu ubwo busazi bwabafashe ryari aravuga atari ko ntabwo twarwana n'abasazi twabashyiraho akagozi ni mu karenga ubwo tuzarwana abanyarwanda nibatuza ku kagozi ntabwo bazakarenga karadanangiye karakomeye ni ka mushipiri nimba ari ka mushipiri nimba ari ka ni kagakwege Ah, abaturage rero nabashimiye yuko bakomeje gutuza ntabwo bapanitse mm. ntabwo bapanitse ngo base naho hiye ubwoba ariko kudapanika ntabwo ari ikintu uko bazi ah, rdf yuko ifite imyitozo ifite uh, ubunararibonye ifite smartness yo kuba ishobora kujera iyo kirayisisi kuko si ubwa mbere kandi igihe cyose izo kirizi zagiye ziza twageze tuzisohokamo la tete so uh, sinasoza ntavuze ngo nimba hari abakihanura intambara wenda cyane nibwo byari byeze nibasigeho cyangwa se nimba hari uwahanuye ati karabaye yabo nibibaye ati ntimureba ko nababwiraga akaba arimo arya ituro rya cyane cyane abo hanze nibo baritanga nibasigeho eh, kuba wenda bitutumba nk'ibishyuha n'ibishyuha n'ibitogota ntabwo bisobanuye ngo iryo ni iraguzamutwe <laughs> umuntu uza ati ndabona kabaye subutu n'ikindi gihe ntabwo ari ibintu nagushyiriye aha n'aha mu buryo runaka icyo nzi ni uko ubwo mumaze kumenya abayobozi babiri wenda hari n'abandi ntazi reka n'igihe nshobora kuba gutya harimo n'abageze mu icumi bazanywe n'imana mm, wenda n'abandi bateje inzuzi kubera ko nabyo bijya bibaho eh, n'abandwanya njya mbona bisunga imbaraga z’abatera nzuzi cyangwa se mutwe. njya mbibona ariko nta kibazo kuko ni imana iri hejuru y'izindi mana hejuru ya dagoni na bayari so ah, hari undi narinzi imana yarahaye mishoni muri mu buyobozi bw'u rwanda mm, ariko iyo mishoni ah, aratesuka imana duha amakuru y'uko atitwaye neza ku nshingano yo yamuhaye nk'imana cyangwa se icyo yari akwiye kwakora nk'imana ko turi umunyu w'isi yarahageze aho kuba umunyabisukari imana iduha amakuru ndabyibuka nabibwiye nk'abantu batatu nti aya makuru imana yaduhaye nyuma y'amezi nk'ane aba akuwe mu nshingano ba bantu bahita tuzi ko bya bintu bidakinishwa byagera bitubwiraga tukagira ngo ni urwenya rw'abarokore mu by'ukuri aho nari nshatse kuvuga ikintu kivuga ngo nimba hari uwo hizi egiserensi hakaba hari n'uwo narinzi n'ubwo wenda yatengushye ariko reka tubone noneho buri wese uko yaje n'aho yaturutse hose ariko hariho eh, umugambi w'imana wo kujya kuba yajya muri izo nshingano donko eh, pasiteri ajye ku ruhimbi no gushumba yahamagawe n'undi ajye ku karere eh, kuyobora akarere nawe ariko yabihamagariwe ibyo bintu biradufasha kubera ko eh, imana iyo yagushyize ahantu ihora inakuyobora kugira ngo utagira ibyo wangiza kandi iyo ibona utangiye kubyangiza nk'uko ariyo yahakuzanye iranahagukura kubera ko ntabwo imana eh, akajambo kuno banga intambira kibi ntago imana ari intambira kibi so eh, nubwo wenda ntago ikosa rya mbere rihita iguhana eh, nk'uko n'ubuyobozi akenshi uzumva perezida kubwatuye udepite ati yari amaze kwikora inshuro esheshatu n'imana ntago ihutiraho ariko iramutse ije byakugora so ehm, navuga niyo mpamvu rero njye mperefera ko buri muntu wese aba mu kintu ariko afite imana imugengana mbere y'uko abantu tumugenga kuko umuntu yashatse kudukwepa kandi agakora amabi tujya kumufata ageze kure cyangwa se yarangije byinshi ariko aposito hari ikindi kintu ndibuze kuza kugarukaho kuri wowe nawe nk'umuntu wari twavuga yuko wari umunyetorero cyangwa wari umunyedini mm. ah, ukavuga ati kugeza aka kanya ndavuye muri kino cyiciro ngiye muri kino cyo muri politiki ni umwuka w'imana wagusunitse kuvuga ati reka nze nanjye mpindure njya nako umwana wanjye genda ujya ahangaha kuko nkohereje ahangaha hagira ibyo ujya kwitaho mu buryo bwa politiki igaragarira abantu ntabwo ari ya politiki turimo turavuga yo kubura umukozi w'imana ni ya politiki igaragarira abantu ukaba nk'umuntu nka titire runaka ukaba egisegitifu ukaba meya gavana n'abandi n'abandi bo ikintu mbere ni uko iyo um, uri umuntu w'imana koko kandi kanavuga ngo iyo uri umuyobozi icyo ureba ntabwo ari icyinjiye iwawe nta nubwo ari icyo wariye ahubwo icyo ureba ni icyo wamariye abantu mm. nanone kandi ni icyo wamariye abantu gihuriyeho n'icyo wahamagariwe uh, ibyo rero bigatuma mvuga ngo kwa kuvuga ngo politiki mu rwanda ntivangwa n'imyizerere ahanini cyangwa se no kuyobora imyizerere ntabwo mvuze ngo ntivangwa n'imyizerere ariko ntijyana no kuyobora imyizerere ni kwanga kubijyana cyane mu buryo bw'imyizerere kuko twese ntituba twizera kimwe mm. ariko kimwe cyo uh, imana itanaguhamagaye cyangwa wumva ijwi wabyiyumvamo kumva ufite umuriro rwose kubera ngo yeremeye ngo yanga kuvuga kumva umuriro uramutwika imbere Eh, wenda ka twumve ko hari abantu bumvisha batwikwa n'umuriro baganisha gukora igaraje bakarikora kandi bakaba bakora imodoka z'abanyarwanda neza hari undi wumvisha umuriro umubwira kujya kuba umunasi umudogiteri uvura none akaba avura neza eh, uwo muriro rero ushobora no kugutwika indani muri wowe kugira ngo ugire eh, ibyo ukora mu nshingano z'uburyo bwa politiko wingi cyangwa se mu buryo bwa politiki nk'uko hano abantu bari mu nzego z'ubuyobozi ariko bo ari abatekinisiye eh, ibyo byose rero uwo muriro ukubiramo kumenya se ndajya mu myanya ya uretse ko ibyo ngibyo uretse kuvuga ngo ibyo uzi bituma witegura ariko nimba utazagenda ngo uhangane n'abantu kuko n'abantu bavuga ngo bagiye mu matora ngo bagiye kuba opposition ngo barahangana katari wo murongo eh, wiyumvamo cyangwa se iguhamagara iguha navuga ngo eh, ubu umutekinisiye cyangwa se uba umunyapolitike bigenwa n'abagomba kubigena icyo gihe rero eh, hakabaho kuba wakitegura ukiyubaka muri wowe ko ni byinshi byo kwiyubaka ni byinshi byo kwiga eh, la politike se paze siyanse se rare definisiyo yanjye naravuze ngo la politike se rare di posible pour faire avancer un peuple sans toutefois laisser aucune derrière surtout sur le plan économique euh, iyo utumva ko abantu bose bazamuka icyarimwe kandi ubigizemo uruhare si byiza kujya muri politiki ubundi ugomba kujya gukora resitora cyangwa se butike byaba byiza wawe rwose wigiriye neza kandi ugiriye neza abanyarwanda euh, rero ushobora no kwiyubakamo izo mbaraga ariko ntukenerwe bijyanye n'uburyo sisiteme yubatse ntukenerwe iyo uri umunyapolitike mwiza ntabwo ntabwo mu mutwe bikurya rero niba byitwa ntabwo mu mutwe bikurya ntabwo wumva ubaye vekise ahubwo ukomeza gutanga uruhare rwawe n'umusanzu wawe mu buryo bwahuye eh, kuko burya n'umucuruzi ni umunyapolitike cyangwa se nawe afasha politiki kubakika neza cyane cyane by'umwihariko byo ikidi ubukungu di politiki ni hendi ni handi buriya ntabwo bisigana eh, navuga rero ngo ni nk'uko umuntu yaba yumva akunda gukorera imana yego akumva arabikunda yabona abantu bahanura akumva arabikunda yabona abantu basengera abarwayi akumva arabikunda ariko muri rya shyaka ryose imana ntimuha izo mpano ntinamuha umuhamagaro yagakoye mu gihe gukora iki korera amafaranga uzi utura icya nuhura n'umukozi w'imana umubwira uti shyuweri bakuzurize urumva ko nawe uri gukorera imana ariko ntibisobanuye ko muri gukorera muri bwa buryo runaka sinzi niba wenda ngo wajya nk'icyo kuvuga ngo eh, nta ntabwo ntabwo kuba wiyumvamo politike bisobanuye ngo Eh, ugomba kuhatiriza cyangwa se ngo ugomba gukora ibintu bindi bidasanzwe mm. ahubwo biravuze ngo eh, urabyiyubakamo kandi no mu gihe uri kubyiyubakamo urakora ibikorwa runaka bifitiye umumaro yaba iyo politike cyangwa se eh, n'umuryango sosiyete nyarwanda ushobora rero gukomeza ukagira uwo mumaro ukarinda uva muri ubuzima buzima ukigira uwo mumaro nk'uko hari igihe bigera hagati none bakavuga ngo ariko uriya turamukeneye umumaro yagiraga nibyo ariko reka tumukenere noneho dufite abanyapolitike benshi baje muri muri mu gavana w'amajyaruguru yari umwarimu yisanga ku rupapuro rw'umuhondo eh, byaba ahubwo ari ikibazo ushatse kumva ko ntacyo uri gukora icyo ari cyo cyose uzatekererezwa uwari uri aho ngaho uhagaze w'i rwoza akarenge ariko aposto ah, hari imyanya myinshi idasaba yuko umuntu yanumwa hari imyanya ihatanirwa umuntu akaba yatanga kandidatire yiwe bakaba babasha kubona yuko cyangwa abaturage nabo bagatora ku giti cyabo nk'umunyapolitiki uvuga ati ngewe ndavuga ati nje muri kino gisata cya politiki nta myanya uvuga ati nge nahatanira ah, cyane cyane nk'abadepite ni imyanya ijya ku isoko abantu bose bakabyemererwa atari ukuvuga ngo wanumwe ntabwo uteganya nko kuvuga ati hari n'amatora nibara yabadepite ntago nibuka neza yegereje ukavuga ati nanjye reka nshyiremo kandidatire ndebe niba byahura n'ubundi n'ubwo nanjye mbyiyumvamo kandi iyo nzira nayitangiye ntabwo ngo politike ni imbaraga byaterwa n'aho imbaraga zanjye zaba zaturutse n'icyo ah, imbaraga za amabwiriza azaba yaje aherekeje izo mbaraga mm. ariko amabwiriza yo kuba nk'umudepite ni amabwiriza rusange icyo mvuga abantu mutaba muri politiki muzi ko ibintu byikora mm. <laughs> nicyo kintu kiba kiri aho ngaho muzi ibintu byose byikora eh. ariko ntabwo byikora biba bifite ah, umujyo bijya n'abashinzwe kubiha uwo mujyo mm. byiza rero uraza ukajya muri uwo murongo noneho akabaho kugenda ugira so uh, ariko ndirinda kugira icyo ntangaza muri ibyo icyo ndeba ni uvuga ngo abanyarwanda babona iki abafite mu nshingano babona nashobora iki uh, nk'uko hari n'ikintu njye mvuga ni umbwiye uti iki n'iki byanga bikunda <laughs> nzavuga nti tubaye abanyakuri wampaye amezi atatu hakagira umuntu mpa ubizobereye akantoza hari ibintu byinshi mbabona nashobora ariko mbanje gutozwa nk'amezi atatu ari intensive ariko mm. eh, bakagenda bakwereka ngo bakandagira aha bavuga uko iri jambo ntibarivuga gutya ntibabyamara and instruction is like nk'ikosi nk'ukuzi kosi rimera mm. eh, nk'uko wenda abantu nawe uracyari muto wavamo umusirikare mwiza mm. ariko ntabwo wavamo umusirikare ngo wazavamo special force kuko wabirose <laughs> hari ahantu bagucisha hari abantu bagutoza hari imbaraga ushyiramo kugira ngo nyine wiyubakemo icyo ugomba kwiyubakamo n'ibyo nizereramo mu ntabwo nizerera mu gukora ibyo udashoboye nizerera mu gukora ibyo ushoboye kandi eh, aho bigomba gutozwa ukemera gutozwa ahubwo bigomba kwigira ku bandi ukemera kwigira ku bandi know otherwise ntabwo naba ndi gukorera akazi ah, imana oke reka ikintu nacyo nkireke gutyo iryo jambo nanjye reka ndishyireho kadiriti ngaruke nyuma ah, higeze kuza abantu b'abahanuzi ariko baza mu rwego rwo kunkuramo amakuru reka nkoresha iryo jambo riba rero abantu barashyize imbaraga mu kunkuramo amakuru bakanishyirwa kunkuramo amakuru ari abahanuzi ndavuga abahanuzi muzi mbavuze amazina mwasanga mubazi ntabwo mwasanga mutabazi abanyarwanda bakumva babazi kwa ubwo mbivuze kugira ngo nabo ho bari bumve ko nabimenye ko bari bari bagatumwa bashaka kumenya mutabazi imana imuvugaho iki ku bijyanye n'ibyo ari kujyamo ese we atekereza ibiki ariko cyane cyane sayidi y'iby'imana impumeko y'imana hari igihe ushaka kubimenya ashaka kumenya kuba impamvu nziza ibyo ni byiza hari n'igihe ushaka kubimenya ashaka kubimenya kugira ngo ahite ajya za tanzania n'ahandi atekereza yuko za nigeria babikora aya gishyamba kandi byaranakozwe ndanabibona ko bikozwe ariko njye buriya nkunda nkunda ihangana iyo yari yari ihangana risenya ariko ndashaka kureba umuntu ukoresheje imbaraga z'abarozi n'abapfumu n'abatwezi n'aba shidodi ntebe yuko ari bushobora imbaraga z'imana twizeye twamenye imana yo mu ijoro nkumva rwose ntabwo ntewe ubwoba no kubona eh, kuko dufite amagambo menshi twizereramo abizera imana yo mu ijoro kuko nabo izo zabo n'Imana imana ntawamenya ariko rivuga ngo ubwiri mu ruhande rwacu jehova nisi ibendera ryacu jehova sabawoti intwari mu ntambara ubwo iri mu ruhande rwacu mu bisa wacu ese bwo bacura intwaro nyinshi bazicuriye kuturwanya hari ubwo zizadushobora every weapon formed against us shall not prosper ndatekereza kandi ko nabo ubwabo bagenda babyibonera ubwabo bakaba ko intwaro ducurira kurwanya uyu muntu ntago zishobora ntago zishobora kugera ku ku cyatekerejwe cya cyagambiriwe ahari baraterana ariko ntabwo ari uwite kubateranyije ariko nari nshatse kuvuga ngo eh, bashaka kumenya nyine kandi wenda babimenye birabakanga ariko byari umuntu mbona nkamugirira ubwoba ariko uzi umuntu umenya ngo iki kintu cyatekerejwe n'imana gishyirwaho n'imana ariko ngomba kukirwanya nkaca hasi nkaca hejuru nkaca ku nkaca ku nkaca ku gute no kuba atinyuka tudeya dati odasiti uh, tuma mutinya tuma mutangarira nka bwanisha uri igikenya biriya ni ngo umuntu ni igikenya <laughs> nawe uri igikenya nawe pe ariko nyine uh, natwe tuba tutagomba kurangara mu buryo bugiye butandukanye mm. kandi nkangurira n'abantu batandukanye imirimo yose waba nushaka kugira uruganda nushaka ubu gira gute nubwo ntabakanguriye gukora ibyo njya numva bijya biba za kampala reka mvuge ko i kigali bitahaba mm. Eh, umukobwa akaza akabaza anuzi eh, ngo musumba ngo ndaza kubona umugabo se ubwo nyine agiye gutega aje kubaza umuntu w'imana werekwa nimba ari bubone umuntu wishyura iri tubuzi nimba nabyumvishe bitaba uwababeshyeye akizwe ntabwo ngo imana imuhana akizwe abantu ngo bakampara ariko nimba koko biba biteye biteye birababaje Eh, ariko nyine ibyo ubwo rero kuvuga ngo ibintu byose umuntu yaba akora yaba akora byakabaye byiza abigendanyemo neza n'imana eh, kuko iyo mana niyo wajya mu nshingano za politiki n'ahandi kuba atayemera reka tuyite umutimanama njye nkunda kwita umutimamana kuko hari nk'abayobozi ubona yakoze ibintu ukaba bati ibi bintu birabura metike bikaburamo indangagaciro biranaburamo n'umutimanama ubwawo n'umutima muntu biranaburamo gusa amacuriti hari ibintu ndi kubishaka impande zose nkabibura rero byaba byiza tugize abantu batuyobora ariko badacungana gusa n'ijisho eh, ry'uwabashyizeho cyangwa se ngo bacungane n'uwabashyizeho n'abaturage ahubwo bagasigara bacungana n'ijisho ribareba aho bari hose ryane rireba urushishi rw'umukara munsi y'ibuye ry'umukara mu ijoro ry'umukara akaba ari ryo batinya kurenza nk'ubu dawidi se hari amakosa yakoze ariko dawidi yatinyaga ijisho ry'imana kurenza uko yatinya iry'abantu byatumaga rero hari ibintu byinshi ashyira mu murongo anoza neza nicyo ngicyo twari dukwiye kureba kandi akishimira rero iyo umbwiye rero ngo washobokana n'ibiki uh, oya nashobokana n'ibyo uh, abanyitegereza babona nashobokana nabyo ibyo babona nakiga nkabifata vuba ibyo babona natangamo umusaruro nibo babibona ibyo nibo babibona gusa uh, buri muntu wese agira ibyo akunda ibintu bifitanye isano n'ubukungu urumva ko na definisiyo nakoze ya politiki yerekeza mu bukungu ahanini mm. la politique c'est l'art dit possible pour faire avancer un peuple sans toutefois le circuit derrière surtout sur le plan ikintu cyose cyaba kiri muri uwo mujyo ni nicyo cyerekezo mutabazi yagitanga umusanzu n'umusaruro kuko burya byose biturukana ku gushaka no gushobora biturukana kuri will the, the, the uh, motivation nkunda cyane ibintu bijyanye no no gutuma abantu cyane cyane b'urubyiruko biyubakamo icyizere ikindi kandi bagatera imbere eh, bakiyubakamo icyizere wari wiyitaga umushomeri agatangira kujyaho abantu mirongo itanu akazi eh, ibyo bintu birankurura cyane kandi ijambo rivuga ngo birankurura cyane eh, ibintu bijyanye no kuvuga no gucengana n'uwo muvugana ariko nanone nawe hari amakuru ufite nyine babyumva ya ya ibyo ni ibintu numva nabyo binkwega cyane eh, kuko hari ibintu bisaba kugira ngo ntabwo urajya mu by'igisirikare utarakize utagifitemo kariyeri y'ibihe birebire eh, ariko ugasanga hari ibindi eh, bisaba gusa kuba ufite ubwonko butyaye noneho ahubwo bagasa naho bagutureyininga cyangwa se abafite egisperiyanse nini batangira kugenda bakuvunguriraho ah, ahanini ahubwo wowe ukaba ukeneyeho simatinesi nimba hari n'uwakabaye yarahanuye by'intambara uretse ko ibyo ari impuha z'intambara si n'intambara ni ugushyushya ibyo ni nka wa muntu ubona umukobwa asa neza afite kontake nziza yaba azi ko nta mugabo afite agatekera muri ry'agace ati neretswe umugabo neretswe urugo ibyo ni ukubahatisha bidafite kuba ngo bivuye ku mana eh, kandi ibyo sindi kubivuga noneho nkuvuga gusa ko ndi umunyapolitika ariko nuko ndi kubivuga ko nanjye mbifiteho amakuru eh, y'ijuru eh, ariko nanone nkongera nkabivuga nk'umunyapolitika uvuga ngo ntacyo bimaze nimba uri n'umuntu w'imana guhabya abaturage ntacyo bimaze kubabika mu ubwoba sinako gukorera imana gukwiye twabonye risa wajyaga ajya kubwira umwami ngo baratera baciye ahangaha yabwiraga militari baratera baciye ntabwo yabwiraga abaturage ngo baradutera so uh, rero abantu ntibakure mu gukorera imana kwabo uh, kandi bavuga ibintu bahagazeho bazanahagararaho hari umuhanuzi wagiye kubwira umwami ko atari butabaruke natabara abandi bari bemeranyije ko azatabaruka ariko baramufunze ntacyo bamutwaye kandi umwami hari yabaga yemerewe kuvuga bagakata umutwe ariko yaravuze ati ningaruka bagukata umutwe nko kuvuga iki kuko babivuze ko ngaruka aribo benshi nawe sindi bugupinga ariko ningaruka ubwo uraba wabeshye ese abo bantu bavuga ngo karabaye batubwiye ati karaba mu mezi arindwi niko imbwiye tukamurindisha ijisho aya arindwi yarenga katabaye tukabashyiraho caji y'icyaha cy'ubuterorisiti kuko bari gutera ubwoba abaturage bavuga ko imana yavuganye nabo mu by'ukuri rero nimba reka nsoze muri ubu buryo hari umusirikare nakundaga ndumva ariko binabisobanuro bya kongo barashaka kugira ngo baprovoke habeho urugamba rweruye hagati ya rdf na na fardc guerre conventionnelle kuko u rwanda rutarwanira mu gihugu cyarwo rugiye muri congo noneho rdf uh, fdrr ihite eh, ihita iza ikororinga yuburukire muri musanze na rubavu ibyo ni amagambo menshi y'abayobozi bo muri kongo nabyumvanye mm. eh, ibyo hari n'umumama wa opozisiyo mu rwanda nkunda kubyumva navuga ngo arashaka arusha ya kabiri uko wabwira leta ngo reka tunegosiye eh, ibimeze nka rusha nta gace wafashe inkotanyi za negosiye arusha zifite ku murindi mm. emuventurira negosiye bunagana banze kunegosira avuga ati wenda mfashe goma twanegosiye ariko umumama we akifata yicaye mu ntebe nk'iya purasitike sha ati ndahamagara imiryango mpuzamahanga kugira ngo ipushinge habeho habe harusha habeho ibiganiro ni ukuriya mumama akorana na efuperi buriya biriya ntabwo bingombera ngo ngingo ndashaka ibimenyetso iyi mvugo yawe irakugaragaza yuko hari imikoranire ufitanye n'abo bantu ariyo mpamvu uvuga uti nimba ibasaba ntimubimpe kongo izatera mujye kurwana nayo abandi baze bakabe kugira ngo babashe kunegosi ibyo byose ariko icyo navuga cy'umurokora akwiye gusengera ni ikihe ko M23 ntagaraba genocidaire nka FDLR M23 ibyiburana ibyiburana n'ibyirwanira biragaragara impunzi zimaze imyaka nka makumyabiri ziri mu Rwanda z'abanyamurenge kuva icyenda n'umunani icyenda n'umunani muri za bibiri twari duturanye n'abanyamurenge baje ari impunzi na bugingo n'ubu uh, rero ubuyobozi bw'igihugu ubuzima bwakabaye bwumva ko abantu bakeneye gutaha mu gihugu cyabo mm. mu gihe u rwanda abantu twakungiye kongo uh, ntabwo twarengeje icyenda karindwi bataratugarura imyaka itatu abandi bo barashaka ko abantu baba impunzi mu gihe kirenze imyaka mirongo itatu nta buyobozi buzima bwakabaye bukora ibyo ikindi n'abitwa ngo bari mu gihugu ngo muri abanyarwanda ngo mutoke apu so ibi byose rero ni ibivuga ngo uh, ubuyobozi bwa kongo bufite ibibazo muri kongo intanari bwananiwe guhendoringa no gukemura aho bwakabikemuye ngo bunasaba ubufasha u rwanda bwo kubikemura ahubwo buravuga butoya ahubwo twafata abajenosideri ba fdr tukabaha intwaro tukajijisha hari eh, icyo mu gisika bita dikoyi ni umuntu yaza agaca hano kugira ngo umurangarire cyangwa se ujye kumurasaho usange bakuze bagose cyangwa se usange bikugutoye murambuje so rero eh, niyo mpamvu ubona u rwanda rudashobora gukora ikosa ryo kurwana geri konvasiyoneri na kongo kuko rwaba kiretse nanone rubikoze rwangoreka twigire nk'aho twagwa mutego wabo tu bakore conventional war ariko mu gihe ya fdr nayo irahira ishaka kuhita iprofitiramo isange twayiteguye noneho tuyikemurire icyarimwe ariko simbona ko ubwo bwaba ari uburyo bwiza kandi ndumva icyo twasengera kugira ngo ibyo bitazagera kurumva jenali ijambo yavuze buriya abayobozi hari ukuntu avuga ijambo rimwe ariko ririmo kira wowe warwana n'umusazi ubwo basazi ni bande umuntu ushaka gushyiraho umujenosideri ku butegetsi ushaka kumufasha gufata ubutegetsi aha noneho bati umushyirireho akagozi atagomba kurenga ntabwo ari akagozi kano ka mushipirya kamemo nimba abo basazi twakagombye kurwana nabo ari abafite izo ndege za sukuwoyi n'iki n'iki n'iki n'iki akagozi nako ni akagozi gakomeye katacika <laughs> rero tumva umuntu avuga ati tuzahura n'umusazi mu mujyi w'u rwanda nawe umunsi wose hmm. uterana amabuye uwo ni umusazi nyine wa wundi w'umusazi nyine w'umuntu wakwema imyenda ariko umusazi wishamitse sikoyi makumyabiri na gatanu nawe agomba gushakirwa akagozi kajyanye n'ibisazi byamufashe n'ibyo bizigira ashaka gusarana ariko kimwe cyo kitazaba hmm. kitazaba kitagomba no kuba tugomba no gusenga ntikibe ni ukuba rdf na faridese zajya mu rugamba icyo ni cyo umuntu wese w'imana agomba ndasenze ndiyirije izi imbaraga akagozi imana igakomeze nikajya gucika igasudire mpaka uwo musazi igihe bizaturiza cyangwa se bizamushiriramo akaba muzima kuko nta mwanzi uhoraho muri politiki niko ibintu biba bimeze so ndumva aricyo nasaba abantu b'imana musenge kugira ngo akagozi kadacika amen si ibyo se baragira ngo njye mu ndimi cyangwa nerekwe n'ibindi byose oya mhm. kandi umunyarwanda wese n'umunyapolitike eh, mu buryo bumwe cyangwa ubundi mm. ikindi abo dushumba mu rusengero nibo ba meya nibo ba gitifu nibo ba bakora mu maminisiteri eh, kandi abo bakora muri za minisiteri nawe yaba umuyobozi none ejo azaba we kuko ntabwo bazaba abayobozi bazava mu kirere so mu by'ukuri rero abanyetorero bikumva ko politiki ari indi si cyangwa se separadomantire serari di posibule ni umukozi w'imana uguhesha ibyiza biriya niko ivuga yosefu yari we elisa yari umuntu ubasha gutuma iby'urugamba bigenda neza tugomba kugira itorero n'abanyetorero eh, baba aseti ku gihugu aho kuba reyabelitizi andi badeni numva aricyo navuga nanjye navuga ngo abanyarwanda baryame batuze mu y'umwuka amakuru ni meza mu eh, isi ya tekinike akagozi karakomeye nkisi <laughs> isi y'ibyo gusenga cyangwa se urugamba rwa rwo mu mwuka ariko ruri sipirico turasenga akagozi nikajya gucika imana igasudira ariko ntituzigere turwana n'abasazi bakomeze basarira iyo ngiyo natwe dukomeze twubake iterambere kuko ari cyo imana yavuze ku rwanda ntabwo ari ukurwana ibi ureba yavuze iterambere muri IT na tekinoloji niyo mpamvu viziyo 2050 ivuga ngo kugira u rwanda rufite ubukungu bwubakiye ku bumenyi n'ikoranabuhanga ntabwo ari ukugira u rwanda rurwana intambara z'ubusazi n'abasazi n'abajenosideri kandi imana izawe iteka iri mu ruhande rw'abarwanira ukuri shaka nkubwire kuva ntagarwa ah, ah, navuka na bibiri yose nasomye sinigeze mbona imana ijya inyuma y'abajenosideri ngo ibahe urugwiro cyangwa se ibahe ubuyobozi cyangwa ibahe gufata igihugu kuva nitwa njye nta nubwo bizigera biba ntaho byigeze biba ntago bigiye kuba nta nubwo bizigera biba iteka ryose nubwo kuvuga ngo munsi y'imperuka zaba intambara n'impuhwe z'intambara ariko imana muri buri rugamba ifite igice inyuma ariko nta munsi n'umwe izigera ijya inyuma y'abajenosideri uwiteka nzi ntiyakora ibyo murakoze cyane murakoze nawe